Duh Gusti kamu melas asih paringono kula ati ingkang jembar sabar kang tanpa winates ikhlas ing ati pikir kang ayem rezeki waras ing biroko mugi kesang kulo puniki tansah migunani mring lian boten damel gerah